Aquest cinema va néixer l'any 1968 amb una sola sala. L'evolució va portar a fer dues sales i la posterior evolució va portar a fer sis. Bàsicament, aquestes sis sales van néixer del repte de que a les afores de la ciutat ens va instal·lar un centre comercial en què hi havia sis sales d'una gran companyia de cinemes. Eh, per voler superar aquest repte, el propietari fa una inversió considerable, de passar de, de dos a sis sales, però degut a aquesta inversió forta i a la competència del cinema a l'exterior, més nou i per tant amb el centre comercial, acaba fent fallida i el 2003 tranca. Això genera un moviment ciutadà en la idea de poder recuperar o reobrir aquest cinema que volien que no es perdés, que fos del centre de la ciutat. Es constitueix la plataforma Procinema, i s'acaba convencent, amb el sentit paraula de vèncer, convencer, eh, a l'Ajuntament de que comprin l'edifici. Eh, s'aconsegueix, compren l'edifici, però amb el compromís de que no, no se'n feien càrrec de l'equipament. Llavors aquesta plataforma es constitueix en associació, fa un pacte amb l'antipropietari perquè ens vengui a l'equipament. Tot això ho comprem a un preu molt raonable de l'antipropietari, que vam poder pagar raonadament, i també de retruc, amb un efecte que no havíem previst, és pagar les deutes de les distribuïdores de l'antipropietari. Eh, la mobilització porta a fer, a convèncer, a donar arguments i presentar un, un projecte que fes entendre i convencés a l'Ajuntament que era un projecte viable. Eh, L'Ajuntament acaba entenent que aquest edifici, encara que no sigui possiblement pensat perquè continuï tota l'activitat de cinema, és un edifici interessant per a les seves activitats. En el seu moment van dir, bueno, de les sis sales en feu dues per fer cine i el reste farem estudis de la ràdio, municipal, el tema de la televisió, en aquell moment es tenien al cap altres coses que no fos només cinema. Sí, al principi va crear molta tensió també dintre l'equip de govern, vam tindre la gran sort que en aquell moment l'alcalde, José Antonio Vázquez, que era del Partit Socialista, ho va entendre, va tindre que lluitar també internament perquè això fos viable, però ho va aconseguir. Per tant, va haver una relació doncs, de mútua entesa, ja dic, però és amb una part de l'equip de govern. Nosaltres ho vam viure malament, eh? per el sentit de que vam sentir-nos com al·ludits perquè que dintre d'una un, ciutat i d'un barri tan, tan, tan densament poblat com és la ciutat satèl·lit, i quan nosaltres vivíem així, es pogués tancar un cine no, no ens cabia al cap. No? Eh, llavors vam tindre reunions, vam col·laborar amb algunes manifestacions. Recordo l'última manifestació que es va fer davant de la, de l'Ajuntament, la, que també hi érem, i que ja, ja, ja ens van anunciar que estaven desmantellant-lo, però almenys al seu interior l'estaven traient perquè ja no tenien, no tenien pensat un altre tipus d'utilitat. Llavors ja havia nascut a l'Esplau, llavors d'aquí vam fer aquest tipus de recorregut perquè també vam viure i vam ajudar, però que va ser a curt termini, el cas de l'Hospitalet, que, que també eren els mateixos propietaris del, de l'Esplau i que vam entendre que era una política de, de diguem-ho així, acabar amb possibles competidors eh, i per tant tancar-lo. No? Ho acaba passant al cinema d'Aroski, al Pisa i el cinema, el cinema Rambla d'Hospitalet. Jo n'estic totalment convençut, perquè quatre sales donen per molt. Quatre sales amb una densitat de població com Cornellà, que és molt més gran que Sant Feliu. Sobretot si se li donés aquesta dimensió no tant de cinema purament de fer pel·lícules, diem, model Hollywood i tant per aconseguir grans masses de públic perquè tingui grans beneficis, sinó amb aquest servei de, de, de visió de, de servei cultural i de, de proximitat, jo no en tinc cap dubte. Hi ha bastants exemples de cinemes recuperats que a través d'una entitat privada i per amb de lucre no acaben de ser viables o rentables, o, o no compleixen les expectatives de benefici, que això és una altra cosa que un desitja, i que en canvi des d'una entitat ciutadana amb aquesta voluntat de servei cultural i públic poden tirar endavant.